Thank you. Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Sang sulot man tayo sa mundo naroroon ngayong araw na to. Maraming maraming salamat po sa walang sawa po ninyong pagtangkilik sa ating mga premier. Ayan. So, thank you rin po sa lahat po na nagpa-member sa ating um, channel at sa lahat po na nagpapalipad dyan ng mga kulay-kulay maraming maraming salamat po sa Team Galamay, Team Jowa Roots, Team Mengay, Team LPG, Team uh, ah, BFLY, Team Organic, Team Usbong. Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ayan po. And of course, maraming maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng kanilang mga video ngayon as para po sa aking katanungan ngayong gabi nito na medyo may kalokohan, medyo may ka ka, um, kamuntuhan and of course medyo uh, katatawanan if eh, hindi po mangyayari sa atin to mga bagay na to o wala po tayo sa mundong ito kung hindi po natin ginagawa yung mga yun o hindi man tayo makabuo ng mga mga anak natin yan <laughs> at mga supling natin yan kung hindi po natin ginagawa ito diba? ang tanong ko is is ano ba mas maganda? Ano mas gusto nyo? Yan. Mga position to. Yan. Ano bang gusto nyo? Ang nasa ilalim o yung kayo ay ang nasa ibabaw. Yan. So, ang mga sagot nila, atin pong pakinggan. In-stop ko po ang kanilang mga Pasko, ang kanilang Christmas Eve para po sa aking <laughs> katanungan na walang humpay na halakhakan ulit. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa aking mga video. Maraming maraming salamat po talaga. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo dahil napakadakila po ninyo mga nagsusuport sa ating mga video. Pasensya na po kayo. Ang aking isang mata ay laging lumuluka dahil ito po ay ang na-stroke na kalahati ng aking mukha. Ano po? So, under recovery pa ako, ako kaya pag napansin nyo, may luha-luha. Lumuluha siya, hindi naman po muta. Pag may muta po nito, alam na natin yan. Galing na tayo sa katutulog. Ano po? So, And dahil sa muling pagbabalik ng Don TV ay may katanungan po ating kaibigan na si Ma'am Cathy. Ayan, ang sabi niya, ano po raw ang gusto natin, ang umibabaw o umilalim? Ayan, syempre ako gusto ko sa ilalim. Ayan, syempre doon mas masarap, ramdam mo ang sarap ng pagkain. Ano ba ba sa isip ng guys, sus, Marianang Garapon? Syempre yung pagkain, pag pumailalim lahat ng sangkap, yun ang mas masarap. Ayan, kung ano nasa isip ko eh ay ito nga pala si Don TV at sa ngalan po ni Don Romantico ng Lover Story. Ayan, nag-iiwan po tayo ng isa kataga. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, magtutras ka para mabuhay naman ang iba. Yes, tayo eh. Ibabaw ba o ilalim? Hmm. I think ilalim. Kasi mapagkumbaba tayo eh. I let them uh, do the honor. Tsaka, ayoko mag-drive, you know. Sila na lang. Gusto ko yung naka-rest lang ako. <laughs> Parang si Baby Princess. <laughs> Yan lang. Hello mga boss, kumusta po ang lahat? Merry Christmas po! Anyway, ito na po ang sagot ko para po doon sa tanong ni Mom Cathy na alin ba yung gusto ko or gusto natin kung sa bababa o sa taas magbigay po ako ng dalawang example ano uh, kung pagdating naman po doon sa success uh, for me kahit ano man yung narating mo sa buhay eh dapat palagi po tayong nasa baba lamang po ano kumbaga dapat ang ating mga pahay nakatapak lamang po sa lupa yun po uh, pangalawa po ito po yung malupit pagdating po sa isang makabundong makamundong bagay uh, for me bilang isang lalaki uh, when it comes to sex no uh, sinabi ko na talaga para para masaya na kayo no uh, bilang isang lalaki uh, mas maganda na sa ibabaw minsan na sa ilalim para nang sa ganun ay swabe yun po maraming salamat sana ayos lang kayo dyan sana nagustuhan nyo yung ano ko yung sagot ko ma'am Kati pasensya na po guys, uh, sasagutin ko lang yung tanong ni Ate Kati na ano daw ang gusto ko o gusto natin. Sa itaas o sa ibaba. Siyempre, when it comes to dreams or pangarap, mas gusto ko mangarap ng mataas. Um, when it comes to <laughs> George, George, Diyos me yung marimar. Huwag niyo ako ibabasa. Ah, uh, syempre, mas gusto ko sa baba para hindi pagod. guys! I'm Sweet Honey 79. So, ang sagot ko dun sa tanong ni Sisi na papatong o sa ilalim. Siyempre, ang gusto kong gawin ay papatong muna bago ilalim. <laughs> Parang hanggang matapos hindi ka mahirapan. <laughs> Pampainit lang ba yung pagpatong? Hello guys! Uh, isang magandang gabi po sa inyo. Uh, magandang araw kung saan mong kayo ngayon. Uh, ako po si Filipino TV. Ah, uh, yan. Ah, meron lang pong tanong sa akin si Ma'am Cathy Job 27. Ang sinasabi niya, kung ano yung gusto. Gusto ko, ah, yung papatong ba o yung nasa ilalim. Ikaw, ate, ano yung gusto mo? Sa ilalim. Sa ilalim. Bakit sa ilalim? Para, ginata lang. Ay, <laughs> lang. Yan. Parang lata lang daw. Ah, ikaw naman, ma'am. Ano yung gusto mo? Yung papatong, yung sa ilalim. Papatong po. Ah, papatong. Ay, ikaw, ate, halika, ate. Ikaw, anong gusto mo? Papatong o yung nasa ilalim? Papatong. Bakit papatong? Kasi wala, masarap. <laughs> Ayun, guys, para sa akin naman, gusto ko yung ako yung sumasakay para happy. Yan, salamat. Tingnan mo. Mas maganda ako sa'yo, di ba? Oh. Ikaw. Oh. No, no, no, no. Oh, mas maganda ako sa'yo, Inday. Pero ang tanong ni Ma'am Cathy, kung ano raw ang gusto yung papatong o sa ilalim. Ikaw, ikaw ano? Ano sa'yo? Papatong ko. Papatong. Ako, gusto ko yung nasa ilalim ako. Ay, hi, hi guys. Ayan na po. Tapos na po ang aking mga kaibigan na sumagot sa aking katanungan. So, tinanong ko po sila kung ano bang gusto nila. Sa ilalim o sa ibabaw. Ayan. Or, or pa, ilalim or umibabaw. Um, tinanong ko po sila <laughs> ito na without any definition because I want to know what they their mind is, 'di ba? Sometimes people think this is very very sensitive issue about uh, privacy of uh, human being. But yung tanong ko po kasi is about uh, our lifestyle, no? Minsan we are up minsan we are down. So, sa, sa tingin ko, uh, <coughs> kapupulutan po natin ng aral to. Sometimes, we have all uh, ah, experienced down terms, which is talagang parang sinagad ka na hanggang sa diniindiinan na yung buhay mo na hirap na hirap ka na, nakadiin ka na sa lupa, inaapakan ka pa ng mga taong nasa taas. So, So, sometimes, yung nasa taas din naman, it's better to be or sila po yung nasa ibabaw, sila po yung dapat umintindi doon sa nasa baba kasi yun po ang naghihirap, hindi po ba? Or um, maybe umapak din naman po tayo sa lupa pag tayo po ay nakasucceed or we are in up up level. Ano po? So, that's why I asked the question kasi marami po sa atin ngayon pag nasa taas hindi na nila hindi na sila marunong tumingin kung na sino po yung nasa ibaba. Ganun po yun. So, thank you po sa lahat ng mga sumagot ng aking question. Kapupulutan po natin ng aral to. I wish I have all question before. May mga question na po ako sa mga kaibigan din natin which is like this also. <laughs> Com comedy but there's something you will learn about it. Maraming maraming salamat and I hope mag nag-enjoy po kayo sa mga sagot ng ating mga kaibigan and God bless everybody. Thank you, thank you, thank you and good night. Thank you.